Bienvenue sur Final Fantasy Simulator. Encore une fois. La dernière fois, je crois qu'on avait fait tout le monde ici. Mais pas le 2. <laughs> voilà, Circus Baby. Je crois. Attends. Attends, je veux vérifier quelque chose, attends, j'en reviens. Oui, je dois faire 9 2. Donc... J'étais déjà resté apparemment. Ah, mais ça sort encore. s'il vous plaît, monsieur la camarade Ça, ça se en À votre avis, c'est qui chez Freddy Bon, ça se fait, toi ce que c'est, c'est que c'est un mystérieux. se pleurer avec lui. On fait dalle avec lui. Tout ce que c'est, c'est qui est stylé, surtout quand il sacrifie. Oh, trop badass. Trop badass. Ah, elle est où la porte Je sais plus quand il arrive. Je crois qu'il arrive derrière des côtés. Je vais prendre un coup de hasard. Je sais plus du tout. Tac, tac, tac, voilà le lapin. La violet sans tête. Ma face. Tu me vois pas, pourquoi tu insistes dessus J'arrive pour te faire un câlin, parce que je peux pas défoncer ta tête. Parce que j'ai pu la bouche de haut. La bouche de haut. Désolé, euh, Bonnet avoir euh, interrompu. La bande. This is Freddy Fazbear Pizza. This is J'ai peur que ce soit copyright, mais bon, c'est marqué copyright free. Du coup. Est-ce que vous voulez que je vous mette les empreintes des cassettes que je connais De toute façon, j'avais prévu de faire ça, mais bon, je vous le demande au cas où. 9 demande Dédicace à Sam Coucou J'entends partout cette musique, oh, sortez-moi de la tête s'il vous plaît désactive toi hein. Tu peux pas te déchirer. Ah mais cette musique. Pourquoi tu, tu ressembles à une meuf mec voiture à si tu veux lui faire... Ah quoi Pourquoi t'as un gros bide Ah oui, parce que t'as un ours. Et un ours, a toujours un bide. C'est un gros nounours en même temps. Un gros nounours en place celui Ah oui, il y avait là-bas J'aurais pu aller lui faire faire un bisou à Mangle. Team Mangle is Swatsi. On va faire des ennemis. Même je suis Team Mangle is C'est plus cohérent. Et ça, manga tu peux le passer, je sais que tu peux le passer. Et euh, dans le jeu, elle peut te passer. ขับปินขับปินขับปินขับปินเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ simply take a bite and put back together. You will feel a thing. Tu ne sentiras rien. Maintenant, je vais pouvoir t'arracher les bras et te la remettre euh, à un autre endroit. Tu ne sentiras rien du tout. Je vais arrêter la musique, tu Chicago go. Du est-ce que... Pour moi, il y a moyen que ce soit une meuf. Euh, Stoy Bunny, putain. Toy Bunny. Après, c'est mon avis, chacun son avis. J'ai envie de dire. Bon, il y a un point qui est bien avec Bonnie, Le seul point qui est bien, c'est que vraiment, les caméras, ils sont pas les couilles. Ok, je me souviens de Toy Bonnie par contre. Je dis ça I just the shiniest? Ça va, on va c'est avec un, homme de mec, possiblement. Et le dernier. La vidéo durera pas longtemps apparemment. La dernière vidéo elle la duré Bon, je, chouer encore un peu, je pense. Je pense faire FNAF 3 aussi. Le 3 qui va me casser les couilles. Vraiment, éternellement. Si c'est comme avant. Sinon, mes cheveux me casser Ah, mes cheveux si tu t'approches pas de, Ah, je crois que Ah, Voilà, merci. Que qu'elle a déjà deux Bah, Mauvaise caméra, mec, désolé. J'attends que ça recharge. D'ailleurs, j'attends que ça recharge. C'est vrai que ça vous gêne pas, je peux le mettre n'importe où. Voilà. Et la première fois. Ah, quoique, quoique, on va faire le temps. Je pense qu'on va faire le temps. qu'est-ce qu'il m'en peut je faire FNAF 3. C'est Castle animatronique dans FNAF 3. Du coup, ça va faire un épisode de 15 secondes. Oh, ah, on your forehead, of course. You won't get tired my voice. Yeah. Oui, je suis fatigué de ta voix, chez Chica. Oui, littéralement. Je préfère l'original que toi. No. Ah, je vais me faire une story, sans vouloir. <laughs> Qu'est-ce que je dois faire T'imagines ça dans cette cinématique The cake is a lie. C'était juste ça, c'était juste no. peur qu'il y ait quelque chose qui vienne m'attaquer. Non mais j'ai fait un 3-6. Je peux partant pour rentrer dans cette partie. Dans la partie room. Oh cette putain de... Quelle est cette putain de caméra on que le cupcake se recharge. Toi, tu payes rien pour attendre. Classe. C'est plusieurs skis en l'air, ok On attend que quelqu'un se charge que cupcake se charge. Oh ah, oh ah, oh ah, oh oh. Toi, cette fois c'est la bonne. Ah oui, oh c'est bien un scare, mais c'est même scare. Where Plants might be lodged in your breath. Oh bah... You get a banana. On get a banana quand on gagne, oui Ça me parle le néo. Allez, sprint trap et ça finit pour la vidéo, ok Ok Oh, je suis cool. Ça veut dire que vous êtes cool. Et qu'on est tous cool. Cool et cool. j'aime être cool et cool. Moi j'aime être cool et cool. Oh, il y a le serranier. Hein. Bon, c'est un mec, mais bon. Il a droit d'avoir des raniers, mais en même temps un mec, ok. Je me rappelle les qu'il y du QRC, par contre. Oh, c'est de la ventilation. Enfin, je peux voir ce que ce programme boit. Tu me vois pas, connard Ah, c'est parce qu'il y a Tilly dans la caméra, je pense. Bon oh, j'arrive pas à avancer de toute façon, mais bon. Je vais retenter le... Euh, non. Je vais tenter avec le strapote. J'ai paniqué quand il a fait le QRT, c'est pas la faute. Ça par contre ça marche. Pas assez longtemps par contre. Oh, c'est sûr. sur Où est-ce qu'il m'amène fonctionne pas, t'es QRT Et... Euh. Bon, là, là j'avoue, c'est moi qui l'a loupé. J'avoue que là, c'est moi qui l'a loupé. Et les autres, touché pas avoir que tu touche QRT Euh... Non, j'appuie sur R. Oui, il ici. On devient fou littéralement. Quand je vous dis que ce mec est dur, c'est je ne vous pas. Bah, je vous ai jamais dit que ce mec peu dur en fait. Pitié. Là, techniquement, elle peut pas m'envoyer chier. Ah, celui-là, il est déjà mort. Trop stylé On peut pas dire l'inverse. Ah, on va voir aussi des petit de Plushy Plushman. Oui, je sais. Je, sais qu'il leur sprint trap. On va faire Plushy, Plushman, comme je l'appelle. Pas du tout, je l'appelle trap comme tout le monde, mais bon. C'est mon nouveau, c'est le nouveau nom euh, que je vais lui donner. Plushy, Plushtrap. Plushy, Plushman, merde. Ouais. Plushy, Plushman, Plushy, quand il joue des claquettes. J'ai quand même envie d'essayer cette zone là. Springtrap est un monstre dans la ventilation, on peut pas faire l'étoile d'araignée. C'est le mec. Et ça, je peux plus passer même quand il était inactif. Regardez. Je peux pas le passer can't pass that. Ah, bon, au moment que j'allais lancer le push-trap, il m'a fait hello. a que push-trap qui peut passer là. Et comme vous avez vu, le trap n'est pas assez rapide pour... Euh, ou il dure pas assez longtemps plutôt. Non mais... Je sait pas que c'était une touche de moi. Alors, où je suis Ah mais c'est ça qui ressemble à se mettre un euh, Ah putain, je suis désorienté. Je place mon trappe maintenant. J'appuie sur un tuto Le souvenir de lui qui n'a pas eu. Ah, quoique, je suis euh, qui est mort, hein, qui avait déjà une lame dedans. Est-ce qu'il n'y a pas deux âmes dans ce contrat Oh, il se régale. Oh, il se régale. Flash trip. Et t'arraches les triples. c'est C'était pour cette vidéo. Sur ce, c'était Astralfoti. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao